तेरे बिना जीना सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे दा नशा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले पहले तो कभी कभी गम था अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है 嘛干么事？啥啥啥啥？你还干啥？嘛干么事？ की राह में चलना सी इश्क की चाह में जलना Dum dum ba ba मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा चला में तेरी सरकार बना दूं टेबल को तेरी बार बना दूं वैसे तो हूँ बादशाह मैं आज रात तुझे स्टार बना क्या हुआ था देवसेना शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था मेरे साथ भी वो यही करने वाला था तो उसकी उंगलियां काट दी गलत किया देवसेना क्या बोलती तू क्या मैं बोलू सुन सुना आती क्या खंडाला रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है आज के लड़के आई टेल कितने लल्लू